is being is in progress. So this Kahoot game is being recorded for Gabo and for <laughs> Hazabel. and it's a very, very long Kahoot game because it has 53 questions. Oh my goodness. <laughs> it's mm-hmm. about units number seven and unit number eight, all related about the past tense and all related about the, you know, the places, the neighborhood and so forth. Okay. So okay. please pay attention to it. Are you ready with your, I'm going to play with you, but I have to open my eyes because sometimes <laughs> this is so confusing that I, <laughs> I will probably have to go to Saludigna in order to find, to find another pair of eyeglasses, you know, because sometimes I, I make mistakes. <laughs> but here you are. You connect Kahoot here, you see? get your Kahoot here, okay? Okay. Um, so when you open the, the page in which this mm, is included, enter your PIN number, right? Yes. Enter right. your PIN number, you check it out. I'm going to share the Kahoot here. Ah, my goodness. Okay, it's here. I'm going to share it. Okay, here you are. We are going to start in a few seconds. Okay, right now. Check it out. Here's the PIN number, the personal identification number. The code is 120 7794. 94 ponemos nuestro nombre real. <laughs> Yeah, I'm going to write my name. Here you are, Edgar. Okay. okay, Edgar. Well, if you want to write yes, yes is okay. <laughs> now, okay. I'm going to I'm going to um, uh, avoid talking, and I want you to avoid saying any word. I can make my mistakes. You are going to make your own mistakes. Okay. Don't get nervous. If you make a mistake, I can make mistakes too. No problem. <laughs> okay? <laughs> no problem. But I'm going to do it silently. Silent. I'm not going to say a word. So, and I'm going I'm not going to see your face. I don't want to see your face. You put the video off. Video okay. off. You understand? So, I don't know how to play it this way. Let me check it out. Is it possible? I don't know how to do it. Okay, but how am I going to stop talking? How could I do it? Let me check it out. Okay, my video is going to be off and my... Okay, this is Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Oh my goodness. I don't know, but the owner, uh, I mean, the teacher who, who did it knows how to count the raindrops. This is just ridiculous. Can you count raindrops? <laughs> I don't know, but you have to be a magician. Is it count? Well, one raindrop, <laughs> two raindrops. <laughs> this is just ridiculous. No, yeah. no, no, no, no way, no way but non-count. I, I answered non-count, and I think you answered non-count, right? Yes. <laughs> this is just ridiculous. Well, it, it's acceptable, acceptable, because you can take one drop. If it drops, you know, the rain is not so heavy, but one drop here, yes. one drop there. It's okay. Or it's maybe right. one in your I head. am wrong. I am wrong. But let's continue with the the full report. I don't know what is next here. What is the next here? Uh, but this was the most difficult question. No? You know why it was the most difficult question? Because you failed and I failed. That's it. Oh, yes. There was a second one. What is the full report? The full report. I think it is here. View report. I don't know if it is convenient to do it, but there I couldn't see the map. Really, I got confused about the map. Let me check out the difficult questions where this one and what about the other? I don't know how to manage this, but let me try. Let me try. Mm, I made a mistake here and you made a mistake here on question. What question was it? de verdad que yo no entiendo esto, cómo pasar esto. Vamos a ver mm. cómo pasarlo a la próxima. Este. No, no, no. Oh, no. Mira, esto es más enredado. Ah, que yo no terminé una, que hubo una que no respondí. ¿Cuál fue la que no respondí? Mm. A ver. Que no respondí. ¿Por qué no la respondí? Porque obviamente aquí está todo el reporte. ¿eh? De la 1 a la 10 uh, what all of us were correct okay no no we didn't make any mistake okay we have no mistakes from number one through number 10 but let's continue with the number 11 from number 11 on here you are all of us were correct our answers were correct up to number 20 let's continue with number 21 on from number 21 on, here you are. Okay, we have five minutes left. Okay, but we can continue if you want, okay? Yes. Up to number 30, it's okay. You have no problem, and I didn't have any problem because they were too easy, very easy. By the way, I don't know why if uh, we have to pray all the time, mm, praise all the time the red one. ¿Verdad que todas, todas fueron puras rojas? Sí. <laughs> No, no entiendo. La mayoría. Por qué. No, tú, ah, que, que este, este señor eh, se fue chistoso. No, no, se pasó. <laughs> Se pasó de gracioso. Yo soy <laughs> gracioso para hacer las cosas, pero este se pasó de gracioso este profesor. Ok, here you are. Raindrops. ¿Ves el primer rojo que tengo aquí? Y ese fui yo. Sí. Mm. Bueno, ¿cómo se le hace? Tú no te equivocaste en esa, ¿o sí? Creo que no. Sí, los dos. Sí, por eso es que parece como la más difícil, ¿ya? Okay, let's continue. Uh, the next one mm, over here, Seymour. From number 41 on, you got here from number 41, all correct, all correct up, to number 50. You were correct. No, pero tú estás muy bien, chica. Tú estás muy bien. Pero creo que ah. ese es el, el, reporte de usted, porque arriba dice Edgar. arriba dice Edgar. Sí, hasta en la esquina izquierda superior. Ah, ya, inferior. Aquí, el superior a este Edgar. Ah, sí, sí, luego viene el reporte. Entonces, aquí está la donde fallé, que fue, is the movie theater between, Ah, bueno, ahí sí es verdad que me volví un rollo yo. No answer, me quedé pensando, ¿eh? ¿será que estoy dormido? <laughs> <laughs> Es que estaba muy pequeño el cuadrito del mapa. No entendí, de verdad me, me fregó. Bueno, aquí estoy hasta las 55, entonces vamos a buscarte a ti. ¿Dónde estás? me borro yo. Porque los lo mío fueron uno, dos, one, two. We only had, I mean, only I only had two, two answers. I didn't answer that one and the raindrops, que yo no sé cómo contar <laughs> gotas de lluvia. <laughs> Pero no, es estupidez. Me perdona, pero esto es estupidez de parte de este profesor. Y tiene que ser un profesor bien chistoso, mucho más chistoso que yo. Tengo un 96% de suficiencia, según dice aquí Edgar. O sea que me, no estoy en un nivel de 100%, diciéndolo mucho. Ok, let me, let me close this and let me go to... A ver si te ves tú por allí, porque yo no te veo. Mm, no. Ay, ¿dónde estos reportes quedan plasmados. En donde dice Players, arriba. Players. Abajo, ahí en el... ¿Sí? No, en el pues, eh, dice players. Aquí está, players 2. Vamos a ver. Ah, aquí está, Jessica. Tengo que marcarte aquí. Tienes 85%. No está nada mal. Está muy bien para tu nivel. 85. Your level is okay. 85% you are good. You understood it all. Well, you have certain problems with few, for example. You said few, no sé, ¿qué le dijiste? ¿Que era little? No, o era few y tú le pusiste little. Little ah, es no contable. O dijiste much. Much. Y era many, no sé. Many es para contable, igual que few es para contable. Y tú dijiste much, much es para no contable. Por eso es que está claro con eso de no contable. En, en, una, una, sí me acuerdo que se me fue, porque con, o sea, se me fue el dedo eh, cuando puse donde eh, la pregunta era dónde compras. aquí estoy marcando, ah, aquí está tu récord, ¿eh? todo, Jessica. Presta atención. De, la, primera 10, aquí está la primera 10. Ok, the first was, um, ok, did your, was, did your brother drive? Creo que era, y tú escribiste Does, your brother drove? Yes. Tú marcaste la alternativa does con drove. No puedes ponerla en presente. Era en pasado. ¿Ya ¿Mm? que entiendes? Sí. Okay. This was the first one. Fue tu primer error en las primeras diez. The second one, see more. Vamos a ver un poquito más, la 11 en adelante. From number 11 up to 20, you didn't have any mistake. No tuviste ningún error. from mm-hmm. number 21 up, okay, here you have an, uh, this is much. Yes. Ahí está tu problema, much. Y era, creo que, many. Ah, no, no, era, many? era. Few coffee, coffee, shops? There are, porque a lo mejor decía coffee shops. There are, ah, pero dice are, tiene que ser plural. Yes, era many, many coffee shops. Many coffee shops, or a few coffee shops puede ser oh, también, yes. ¿eh? pero habría que ver la oración completa, que, cosa que aquí no puedo visualizar. Pero sí, yo te voy a reenviar esto, ¿eh? Te lo voy a reenviar. Y de manera tal que tú lo puedas hacer sin cuenta, eh, sin, tener en cuenta el timer. Te lo voy a poner sin timer. O sea, para que puedas visualizarla bien, estudiarla. pero la de las gotas no la vas a poder resolver. Porque yo sigo <laughs> pensando que es incontable. <laughs> ok. Bueno, aquí entonces, quiere haber sido coffee shops. There are a few or many, I don't know. Coffee shops, no las recuerdo, no recuerdo qué era. Okay. The next one right here was, I bought my ah. computer at, oye, ahí no entiendo por qué fallaste. Porque no, ahí se me fue el dedo. Internet Café, no. Era eh, en eh, electrónico? Electronic Store, Electronic Shop, Electronic, ¿eh? That's it. Se me fue el dedo, fue sin querer. <laughs> Bueno, está bien, eso lo comete uno por a veces. <laughs> Okay, the next one, number 31, homework is an mm, uncount, in, count, incorrect, because it's homework is, I guess, eh, eh, la tarea es contable. Mm, I, I think so. <laughs> Tarea en términos genéricos es incontable. have two homeworks to do. Ah, si pluraliza, sí. Two oh, homeworks, pero en todo caso diría two activities. My homework. ¿eh? Two activities, or two exercises, two, two problems to solve. Pero homework, en sentido genérico, creo que no es contable. okay. Yo no sé, tendría que ver qué, qué alternativa lo vimos, pero, ok. Let's continue. Raindrops, olvídate. <laughs> No tengo solución a ese problema. The other one here is trouble. Mira, problems es una cosa con ese Problems, Problema. Trouble es como decir un inconveniente, algo, un fortuito no, conveniente. Trouble no es pluralizable. Trouble es incontable. Una, ¿cómo diríamos? hay una palabra que en castellano se me, se me escapa. ¿Accidente? ¿Accidente? Puede ser, no sé, pero búscalo en el diccionario y encontrarás que trouble no es contable. Problems, con ese sí es contable, es problems. Y llevan en fin de cuentas lo mismo, pero yo no entiendo por qué los gringos entienden que trouble <laughs> no es contable, eh, no es contable, esto no es pluralizable. Si le pones ese, troubles, puede ser, informalmente lo usan, pero por sí solo no es contable si lo pones en singular. Es el caso. Unscramble, bueno, el unscramble es where did you, y tú escribiste you did. Remember, auxiliary mm. verb and then subject. Aquí sí podemos visualizar dónde estuvo tu error. Debe haber sido where did you go last mm, week. okay? Did you. Esa era la alternativa correcta. Ok, see more, los últimos cinco. The last five ones. Bueno, behind the school. Decía, where is the train station? Behind the school respondiste tú. Yo no me ah, recuerdo exactamente dónde estaba. Pero era, era, diagonal, pero como no lo habíamos visto. <laughs> Ah, diagonal. diagonal. a algo que había ah, de este lado. sobre la calle esa que no me recuerdo su nombre. Pero por eso no la puse. Bueno, está no. sí. Estaba entre esas dos, pero como no vimos nada no, pero está Muy bien, estás muy bien. Cometer los errores que tuviste, que fue un 85% de suficiencia, aquí lo dice. Mira, tienes un campo verde muy bueno. No, estás muy bien. No, no tiene problema. Yo voy a ponerle, eh, eh, para mañana Mañana tenemos clase, ¿eh? Ok. Eh, ¿Tú no has faltado esta semana? No. No has faltado. Si no quieres asistir mañana, estás libre. Porque si tú no faltaste desde lunes a jueves, no has tenido ninguna falta. Yo no tendría que revisar. Si no has tenido ninguna falta, puede faltar mañana. Pero lo que pues sí, está, este Gabriel y, esta chica saber pues tienen que asistir. Me están oyendo porque está grabado, ¿eh? La chica saber <laughs> Me están oyendo porque esto está siendo grabado. Ok, y me disculpa que estoy diciéndote esto en español, pero yo creo que para que quede claro, te tengo que decir que las gotas de lluvia para mí son incontables, pero para este señor sí puede atajarlas y contarlas. <laughs> bueno, es lo único inconveniente, además del otro que, que yo no vi estaba la, la librería o no sé qué broma era. Ah, es que estaban muy, muy reducidas las letritas. Muy confuso, muy confuso. Ahí me falló la vista a mí. Bueno, eh, muchas gracias por tu asistencia. Si quieres asistir mañana, nos vemos mañana y, echamos el vistazo de lo que no... La última evaluación, porque esto es una evaluación ya. Podemos hacer otro Kahoot que no sea este tonto de este señor que tan gracioso. <laughs> no, de verdad. Está muy gracioso este caso. Primero que este es el primer caso de mi vida, que todas las, todas las respuestas, la mayoría eran rojas. Yo no entiendo por qué se le ocurrió ponerlas todas en rojo. A propósito, uno tiene la alternativa cuando las reenvía para que la solucione algún alumno. Eh, hay una alternativa que pone a la random. Random significa eh, que las respuestas se dan al azar, las pone el, sistema automatizado. Les cambia la posición. Lo que era rojo puede estar en verde, en azul o en amarillo. ¿Ok? Y lo que estaba en verde puede cambiar. Entonces te lo voy a cambiar, te lo voy a reenviar. Cambiando random, poniéndolas al, así al, azar, pues. Ok. Automatizado. Eh, y le puedes poner un nombre ficticio. Se lo voy a enviar a, los chamos también, a, a, saber. Y, vamos a ver. Pongan, en ese sí, pueden ponerse león, pantera, elefante o lo que ustedes quieran. ¿Ok? y después me dicen quién es quién, para que no le dé vergüenza. Y le voy a mandar otro más. <laughs> Entonces ya sabes, si quieres venir mañana, nos vemos mañana. Si no, pues nos vemos el lunes. Muchas gracias por tu presencia. Tengo unas cosas que hacer mañana, pero si, me, si alcanzo a llegar antes de las 7, sí me conecto. Magnífico, chéverísimo. Muchísimas gracias. No, y si llegas después de las siete y media, ocho, te puedes conectar cuando tú quieras. Ok. Esto está abierto hasta, pues. las, hasta las ocho y media. Ven, no te vas a conectar a las 8 y cuarto. <laughs> no tiene sentido. Nos vemos, pues. Muchas gracias, Jessica. Thank you. Goodbye.